Мені байдуже. Мені вже байдуже. Мене не хвилює школа. Мене не цікавлять ігри зі своїми друзями. Мене не хвилює світ. Мені все одно до твоєї політики. Мене не хвилюють санкції. Мене не цікавлять ціни на паливо. Мене не хвилює стан економіки. Мені байдуже ваше співчуття. Мені байдуже ваша благодійність.